сыйгаланып сүрүлүү күчү кайсы чоңдуктан көз каранды экенин байкайлы ал үчүн горизонталдуу тегиздикке динамометрге бекитилген брусокту коебуз брусокту жылдырабыз брусокту бир калыпта жылдырабыз ньютондун экинчи закону боюнча динамометр аныктаган күч сыйгыланган сүрүлүү күчүнө барабар брусоктун массасын жүктөр аркылуу көбөйтөлү динамометр тартуу күчү көбөйгөнүн көргөздү демек сыйгаланып сүрүлүү күчү көбөйдү сыйгаланып сүрүлүү күчү брусоктун жүк менен болгон салмагына пропорциялаш